Fakte mi komencis fari ĉi tiun bicikleton dum iu mondvojaĝo kiu mi faris kun mia edzino dum okjara mondvojaĝo kaj mi esence uzis tiun bicikleton por fari plurajn aferojn simplajn do kiam ni petveturis ni havis ion por donaci al la ŝoforon unue kai plie che am mi eh, logis kai vivis cun unu familio mi ciam habis ion por donaci tio estas ia spezzo de internacia lingvo cha tu che am ni vedas homon ki jes faras ion unu drato ekzemple tin biciclon ki mi vidas nun mi uzas eh, cent dudek kvin centimetroj comenzas la laboron je la maldestra bremso kaj ĝi finiĝas je la dextra bremso kaj do eh, iel tio vere uh, eh, mirigas homon ke oni povas vere fari bicikleton uh, uzante nur uh, draton kaj uh, tion nur piĉilon